Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchangizga omad tilayman. Albatta, aziz 25-o'yinimiz ketyapti. Hozir ya'ni tugab ketsa biletimiz ro'yxat chiqadi. O'yinimizda 139 dana biletimiz qolibdi. Biletimiz narxi 500 rubldan. Harakat qilib o'yinga qatnashingizlar. O'yinimizda obsh bilet soni 499 ta edi. Priz 62 dana, glavna prizi 100 ming rubl. Ya'ni 20 mingdan bir 8 mingdan 7 mingdan 6 mingdan 5 mingdan 3 mingdan 2 mingdan pul konvertlari. Opsiyaga kiringizlar, barcha ma'lumotni olasizlar. худо халига мисла тугатамиз бугун ахшам финалда ўтказамиз ҳама тона буртбори мехоҳам ина бози 25 ба 139 дона билеташ мондааст нархи билеташ 500 пул метавонед бозиба иштирок карда бахт хёлатро санҷед опш билеташ дар бозӣ яъне 499 дона приз чанда 62 дона 62 дона приз главн приз 100 ҳазор рубл бо 20 ҳазора 8 ҳазора 7 ҳазора 6 ҳазора як қиёмат конверти пули описиана даромада ҳаматона омади зиёд мехоҳам худо хоҳад ҳоҷиз тамом шавад ба московский времяш қади 21.00 финалаш мешавад Paparazziga bitta bitta like bosingizlar efirimiz tarqalishga yordam berasiz. Katta rahmat Abdushujoningiz sog' olsun. Bomba qilib o'yinni o'tkazamiz.